おいこれで終わりだおいベストボスーパージュニアおいおい見たか俺の試合見たかおいおいこんなもんだろやりたいことやって引っかきますえどんだけこいつの犠牲になったかそれで満足だよ